Eu sei o que você quer, mas eu não vou ceder Nem o seu chaminho vai me convencer Pode até tentar, mas não vai conseguir Nesse seu joguinho eu não vou cair Chega na festa, arrogantezinho Achar que minha festa não me importo Já deu pra perceber Eu não me importo Já deu pra perceber Saca o moleque é arrogante Saca o moleque é arrogante Só moleque é arrogante Eu não me importo Já deu pra perceber você resolveu que vai vazar da festa Pra me proteger, mas olha que gay desonesta Nem percebi, tu tava que tava ocupada Toda desatenta, gostosa, dissimulada Olha nos olhos e diz que não dói o quanto eu sou foda Cara de corrói, seu círculo me venera Todos seus amigos, eu sou seu herói Difícil não ver, eu em você Passa dessa cena quando tu pode simplesmente vazar ha, Só eu olhar Vaza da festa, arrogantezinho Achar que me afeta, tá mas meu bem deixa Eu te dizer Eu não me Deu pra perceber arrogante, saca o moleque arrogante, saca o moleque arrogante. Não adianta pedir pra voltar, a porta já fechou, tu não vai entrar. show acabou, eu vou pra pista, até o amanhecer quer pagar pra ver.